שטויות שאנשים אומרים לי כשאני לא מאופרת. פעם הבאה שמישהו יאמר את זה, יהיה לו חבל מאוד. אקשן! את נראית מה זה חיוורת? היי! את חולה? לא. בואי בואי אני אבדוק לך. נראית מתה. תודה רבה לך. הומלס נראה יותר טוב ממך. איזה כיף לדעת, וואו. אני חייבת גוס... לא, אני לא, הכל בסדר. מיכל, את נראית כמו ארנב. למה? לבנבנה כזאת. מיכל, קרה משהו? לא. אז למה את עצובה? אני לא עצובה. אה, <laughs> זה פשוט נראה כאילו חבר שלך נפרד ממך. יופי. יואו, אין לך כיסים! כן, וואלה, לא ידעתי. כמה פצעים יש לך? אוף, נו, באמת. יאללה, יש לך חצ'קון שמה זה בא לי לפוצץ אותו? איו, למה נראה לך? את חייבת לסדר את הגבות שלך, היא מאוד כמו שיח. וואו, תודה, גם הן אוהבות אותך. <gasps> איזה שפתיים קטנות יש לך, אומייגאד. Oh ועכשיו... oh my God, oh מיכל, את נראית בת 12. תודה, נראה לי. אם מפה, את נראית זקנה בת 100. וואי, איזה כיף לדעת. מה זה, הגבות שלך מחוברות? לא, זה פשוט הצורה שלהן. את הרבה טרפה בלי איפור. תודה, תודה, תמשיכי. בעצם, לא. לא תודה.